Beraz agirre lendakaria Da hori aibala Bera estraineko lendakaria Lendakari printzipala Tad jarri hortxe bilbo erdian eskultura bat bezala. Lopezek kargu hartuta gero, idea nahiko normala, lengoan gernikan egongo balitz, ziur mobiduko zala. Lengoan gernikan egongo balitz, ziur mobiduko zala. Beitu agirre lendakaria, lehen auko lege ezarrean, gure herriko alkate izan zan, beste inongo, beharrean. Gerra betoka jakon astea, oingabiz horren aurrean. Interklasista izan zan beti, klase arteko indarrean. Argatik deko sudurra eskuman, Ta eskerrean Argatik deko sudurra eskuman Ta begiak eskerrean Horra agirre lendakaria Zer dugu burni edo zur Gerra garaian frente aurrek be, Eukiko eban nahiko ur, Gero ALDEGINTA berlinetik, New Yorkera samur samur, Orain barriro bilbon jarrita, Bere hile bere sudur, Baina nire ustez hau da galdera, zeri egiten deutzo agur, baina nire uste da galdera, zeri egiten deutzo agur. Arlauza baten ganean dago, nagusienen antzera, Iru eulitxo egadan eta ez da ubegitzen atzera. Baina ikusirik kontua zelan ez doan orain aurrera. Dagoen lekuan ez dago lasai ta eukieskero aukera, nok jakin igual bueltatuko da, gabarrarekin batera. Nok jakin igual bueltatuko da, gabarrarekin batera.